no me han premiado. El secreto de mi éxito es que yo pongo todas las voces. Siga todo recto. Más deprisa. Más deprisa. Esto fue una ocurrencia de alguien que pensó que hacer un una parodia de una parodia que era, eh, esto se titulaba Un día con Alberto González y pensó que yo sería un personaje pues adecuado para, para hacer esto. A mí ese vídeo me parece una mierda. Pero mucha gente ha pensado que, era mío y de hecho ha, habido gente que me ha felicitado diciéndome que era mi mejor trabajo me hace desconfiar mucho de cualquier tipo de comentario positivo. No sé. Sí, eh, alguien pensó que esto sería una buena idea. De hecho, sé quién es. esto firmó como Alejandro Menaba alguien. Alejandra ah, Alejandro amenaba eh, pero nunca ha salido el anonimato. Yo, en teoría, no sé quién es. No, no puedo saberlo. Pero es una persona que odiaba antes, antes de saber que había hecho esto. Es un director de cortos que hace unas mierdas horribles. Y espero que vea esto algún día colgado en internet.